Now, I've been blessed to travel to over 40 countries. Ahora he sido bendecido para porque he viajado por más de 40 países. And meet people from all walks of life. Y conocer a todo tipo de personas. All varieties of income and, and status. Con diferentes estatus y con diferentes eh, eh, ganancias o dinero, por así decirlo. And have also been able to see who is who's having an easy time with the course and who is having a difficult time with the course. Y he conocido a quien ha, la ha pasado muy bien con el curso y quien ha batallado mucho con el curso. The scribe of A Course in Miracles was Helen Schuckman. La que escribió el curso de milagros fue Helen Schuckman. And she was a research psychologist in New York City. Y era una psicóloga que hacía investigación en Estados Unidos. And at one point she said, unless there is a pathway to God for intellectuals. Y entonces en algún punto ella decía que esta era un, una manera intelectual o un camino intelectual. So, one aspect of the course. It is, it is designed for people who have become very intellectual. Y una parte del curso es para personas que son muy intelectuales. If you have become overeducated, si has sido muy educado, and you're proud of that education, y estás orgulloso de esa educación, you need a very good tool to help you escape. Necesitas una muy buena herramienta que te ayude a salir de ahí. humble Los que son muy simples y humildes ya están muy cerca del cielo. Y los que están muy educados y que tienen una mente muy compleja son los que están más lejos del cielo. But A Course in Miracles uh, was very helpful for me. I had uh, 10 years of university. Así que el curso de milagros me ayudó mucho porque yo llevaba 10 años en universidad. So I was overeducated. Así que estaba muy educado. And my mind was very complex. Y mi mente estaba muy compleja. And when I first opened the book, I said, ah, this is for me. Y cuando primera vez abrí el curso dije, ah, esto es para mí. This is speaking my language. Está hablando con mi lenguaje. And the pathway of the course was very slow for me because basically I did it on my own. El camino del curso fue muy despacio para mí porque básicamente yo lo hice solo. For the first five years, I I didn't go to any Course of Miracles groups. Los primeros cinco años de mi vida yo no fui a ningún grupo del curso. Didn't have any friends who were studying A Course in Miracles. No tenía ningún amigo que estudiara esto. Just me reading the book. Solo yo leyendo el libro. Praying, asking for help. Orando y pidiendo ayuda. And then I went through a period where I would go to course groups and I would study the book with other people. Y después ya fui a grupos en donde estábamos estudiando el curso. Uh, this can also be very helpful because it's a symbol of support. Y esto puede ayudar mucho porque es un símbolo de apoyo. Pero aún así, estudiar el libro es el primer paso. Porque cuando ya empiezas a aplicar el libro en tu vida. Es cuando toda la oscuridad surge. That's when the ego gets very stirred up. Y ahí es cuando el ego se pone muy terco. Because it doesn't want you to escape the prison. Porque no quiere que escapes de la prisión. And if you have a very busy life, y si tienes una vida muy ocupada, and a very busy mind, y una mente muy ocupada, it will take an effort to apply this course. Entonces te va a tocar tomar mucho esfuerzo aplicar este curso. It will take an effort to slow down. Te va a tocar eh, poner mucho esfuerzo para volverte un poco más eh, lento, más despacio, más tranquilo. Because you, you must make forgiveness a priority in your life. Porque tienes que hacer del perdón una prioridad en tu vida. You can't just give it 10 minutes in the morning and 10 minutes at night. No le puedes dar nada más 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche. Because it requires devotion and dedication. Porque requiere devoción y dedicación. As you begin to practice the workbook lessons, you're asked to, to practice all throughout the day. cuando te piden que practiques una lección, tienes que practicarla durante todo el día. And Entonces, si se te olvida a practicar y empiezas a, saltarte una práctica o algo así, el ego se va, te va a ir jalando poco a poco. One of the biggest problems with practicing A Course in Miracles uno de los más grandes problemas que suceden cuando practicamos el curso de milagros Es que todos hemos sido condicionados con ideas sobre el éxito. Y para ser honestos, todas estas ideas del éxito eh, tienen que ver con lo material. And this definition of material success requires a lot of work in this world. Y este éxito que tiene que ver con lo material te pide mucho trabajo.